Saya Jiyati, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia, Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur, mendukung adanya lembaga KPK sebagai pengontrol konstitusi negara. Kami minta Presiden dengan tegas melakukan upaya penyelamatan dari proses pelumpuhan KPK. Kami buruh migran Indonesia mendukung adanya KPK. Hidup KPK!